我们在这里，哦，记得我刚才打的所以先冲掉了。嗯，是谁？嗯，灯呢？我记得。灯在哪里？好像是开的啊，为什么？那你真的开的。灯呢？那里有一个，喂，这有一个东西，然后就是密室逃脱。哎，那有一个东西。哎，为什么手是靠着？ 难道是谁？是谁呢？哎！ 钥匙，去吧，去吧，神老来走。去吧，神老来走。房门打开了，二吃脚脚。这钥匙什么钥匙啊？哦，好痛，这是什么？ 可以运用这边的长长的东西。 拿着炸弹干？这是什么？大叔，这个放这，这个。 我更好奇，应该不是。门里面都等一下，等一下，等一下。这个钥匙应该会有用，应该不需要用。用不到。我不是说不能。 哦，那原来是这样玩的对啊，好厉害，嗯，厉害。 四一零，先拿住，我的音握住啊！三四一零嘛，三四一零，三四一零，这里。就吸收一下。 <laughs> 三码，的，刚刚那个四码的，四码的，四码的。哎，我知道了。没有。等一哎，炸弹包检验。 姐，姐，太憨了吧！赶快解谜啊，时间不多！放！你要炸弹要炸爆这边啊！先睡一觉。 <laughs> 说明书啊！剩下一秒钟，没办法，只能逃脱失败了。能逃脱失败了，这么快就放弃了？先睡一觉吧。 不提色，你看看那个提提水桶啊，可能有些用处，有一个我们家的水桶。 真的吗？应该是，没关系。 花荣调。 错，答错了，答错了的，到底是几呢？哎，答对了，真的，好吧。这是什么呢？这个是一个烂钥匙，你帮我打开这个了，怎么可能？是善意吗？ 是，里还有什么吗？感觉一定还有一个，不可。能。 二是什么意思呢？我看一下那个硬币，我看一下，二，哎，那边好像有个东西。 我操！谁放屁呀？我操，好臭！炸弹啊！炸弹会放屁呀？原来是炸弹。 开箱，这烧干嘛？难道打他？干他去！哇塞，nice！ <laughs> 继续啊！来，大家可以去寻找目标啊。 啥没报。 应该是没用。我哎哎哎哎哎，那个不要。那不要拿走。别打开门，我已经，我已经不知不知如何？已经打开了。他偷案，那边。 一六四四，哪一个密码？一六四四，哪个密码？一六四四。啊，看到了，一六四四，哥直接打一六四四，一，六。 是是是吗？哎，可以。这里面什么？拿不到里面东西啦。拿不到哎。还有捡拾器呀，不行。 等一下，上面好像还有一个红色的，是不是？红色的。等一下，我刚刚看到一个这个。二号是狼人，各位。 卡住！你逼我！一六一四二。 一下。为什么打不开呢？再去看看，到底什么情况？六一四二，哎，打不开哎！发生什么事？嗯，这是什么？ 道是说：“恭喜你逃出成功。” 的钥匙是不用拿的，因为呢，我还想。哦，你是还想要玩是不是啊？对啊。哎，别说我对你不好，再让你玩一个。